きめましょうみんなでャャです気に来てさぎさん習った通りですびっくりすびっくりするぞの姿ですちょっと見ててトックハート冷たいですそりゃーさんレボリューションさん学習の成果よ

ミニこうやるのコスモブループラネット学習の成果よハロウィンブルー

ミミこうやるなハロウィンブルームダンス魔力が広がる。ダメて冷たいでやだよ鳴らした通りがいたずらしちゃいますよハロウィンブルームダンス冷たいですダメって解き放ちますコスモブループラネット びっくり不動産パワー Oh, 習のせい